Hallo und herzlich willkommen zur German at Wayne Podcast Serie. Ist das wirklich Deutsch? Ich heiße Menon und ich frage nach, ob Berlin wirklich Deutsch ist. Wenn jemand danach fragt, was Deutsch ist, ist die Antwort nicht so leicht, wie es scheint. Bier trinken, Oktoberfest, blonde und blauäugige Menschen werden zunächst assoziiert aber diese Ideen passen nicht für ganz Deutschland, besonders nicht für Berlin. Obwohl Berlin in Deutschland ist, hat seine einmalige Geschichte etwas gebracht, das nicht traditionell deutsch ist. Nach der Kapitulation des Kriegs wurden Deutschland und Berlin geteilt. Im Jahre 1949 haben sich die drei Zonen außer der Zone der USSR vereinigt und wurden zur Bundesrepublik Deutschland. Die Zone der Sowjetunion wurde zur Deutschen Demokratischen Republik oder DDR. Die drei Teile von Berlin, die westliche Länder geleitet haben, haben sich auch vereinigt. Diese Vereinigung hat eine freie Insel in einem kommunistischen Regime erschaffen hier aus kommt Präsident John F. Kennedys Ich bin ein Berliner Rede. Er hat nicht gemeint, dass er ein Gelee geführter Donut sei, sondern dass er, wie Berlin, frei von dem Kommunismus sei. Heute passt noch diese Idee, dass Berlin frei ist, aber eher von deutschen Stereotypen als von Kommunismus. Bier ist ein populäres Getränk in Deutschland und natürlich auch in Berlin. Während dem Mittelalter war es gesünder, Bier als Wasser zu trinken, aber heute ist es zu einem Mittel für soziale Interaktion geworden und ein wichtiger Teil der Kultur. So trinken Deutsche Bier, danach bedeutet das nicht, dass sie es in Orten oder der Art trinken, wie in den Bildern vom Oktoberfest zu sehen ist. Im Gegensatz zu Bayern, woher das Oktoberfest stammt, hat Berlin keine Feste wie Oktoberfest und deshalb tragen Leute auch keine traditionellen Klamotten wie Dirndl oder Lederhosen. In seiner Rede hat Präsident Kennedy auch gesagt, dass die Leute in Westberlin erste Zufriedenheit nehmen können, weil sie an der Front seit fast zwei Jahrzehnten waren. Zu dieser Zeit spricht er über die demokratischen Kämpfe gegen Kommunismus. Aber heute erspricht dieses Zitat auch der Wahrheit. Berlin ist bekannt für seine Fortschrittlichkeit und Aufgeschlossenheit und sehr populär für junge Leute. Mit mehr als 600 Galerien, dem jährlichen Filmfestival Berlin Aller und 50 Theatern ist Berlin die Heimat der Künstler. Das lebhafte Nachtleben Berlins ist auch berühmt mit Clubs, die bis zum Morgen auf sind. Berlin beeinflusst die lesben, homosexuelle, bisexuelle und transsexuelle Bewegung. Und jeden Juni gibt es die Berlin Pride, es heißt auch Christopher Street Day, für die Rechte dieser Gruppe. Berlin Pride ist eine der größten Veranstaltungen für Homosexuelle in Deutschland und Europa. Im Gegensatz zu der östlichen Angst vor Ausländern und dem Stereotyp, dass die Deutschen nur blauäugig und blonder sind, ist Berlin eine unterschiedliche Stadt. Der Bericht über die Bevölkerung Deutschlands aus dem Jahr 2014 hat zu der Diversität Berlins mit einer Tabelle gesprochen. Die Tabelle zeigt, dass von den fast 3,5 Millionen Bevölkerung Berlins mehr als 400 73.000 Ausländer seien. Jährlich gibt es den Karneval der Kartoren mit einem Fest mit fast 5000 Aktoren und Kreuzburger Jazz. Während dieses Karnevals wird die kulturelle Diversität Berlins mit einer traditionellen Klamotten verschiedener Länder und kulturellem Tanzen gefeiert Kreuzberger Jazz ist ein Jazzfestival auf der Bergmannstraße und bezeichnet sich als Ort der Kreativität und Begegnung zwischen Menschen unterschiedlicher Nationalität und Kultur. Die Diversität Berlins wird auch mit den Restaurants in Berlin gezeigt. Da kann man eine Fülle von Restaurants von afrikanisch bis vietnamesisch in der Stadt finden. Das unterschiedliche Essen zeigt nicht nur die Diversität von Leuten, die in Berlin wohnen und Restaurants eröffnet haben, sondern auch die Aufnahme der Menschen, die da wohnen und diese Restaurants besuchen. In einem Interview habe ich mit David Kaas über Berlin gesprochen. Er ist ein PhD-Student in der Germanistik an Wayne State University und hat für eine Weile in Berlin gewohnt. Er hat gesagt, dass man sage, es gebe keine echten Berliner, die in Berlin aufgewachsen seien, weil so viele Leute nach Berlin ziehen. Deshalb gibt es keine Traditionen wie Oktoberfest, sondern Traditionen, die die Diversität und Unterschiede feiern. In Berlin ist eben nicht alles Lederhosen. Berlins einmalige Geschichte hat eine Stadt geschaffen, die Unterschiedlichkeit, Toleranz und Fortschrittlichkeit kreiert hat. Aus diesem Grund verbleibt Berlin frei, und da könnte man wie Präsident Kennedy sagen, dass man ein Berliner ist.